zetu zimeshika fom kuwagonga kuwatoka fom kuwagonga kuwatoka fom kuwagonga kuwatoka fom kuwagonga kuwatoka Koben mabazuni mamoshi kuzitaka, mangeso wa kimoki itabidi umezitaka, mafala wa kimoko kihema kuwatoka ndani majisitu wemuka na Usileupe alituja mashas ndio rada, tunachezana na rada ili tu kuokoto form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kuwatoka mande nipate kwaba zote zimeshikana na kuna video nataka kusuti nazengamisha niko nje ni mama breaking days na mafala kuandika kukulini bugiramo zimeria za awadi tuko step kimejina mababu ndio rian kuwatoka form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kuwatoka hiyo dea mama weza zimeweza amechora saba yani ameshika meza mabumbe na masonso anadaye kumtek tem tegadi watu wa mapera nimekaa pale bezi na magonjwa ikichanachanachana nikiogopa ukigenza ikikampi na nedi ah, we na nedi mini mbogi na jitambu bogikalcha najitambua jeshitinga ikikam na warau wa uwa tukichana tukichapanisha pala na uwa tukichana tukichapanisha pala na uwa kwa mkuu wagonga kuwatoka form kuandika kuwatoka form kuwagonga kuwatoka form kuwagonga kuwatoka kwenye zabeni magizi kwenye zabeni magizi wacha kutusaada warazi kuwa tamu bagin kalcha tupelipa ng'ang'a irazi nasari irazi ah, nasari niko beti mechini na wareno nikimoku nazidikiwa rai Pom kuwagonga kuwatoka. Pom kuwagonga kuwatoka. Pom kuwagonga kuwatoka. Pom kuwagonga kuwatoka. Thank you chola akimoki inabidi tuwatoke mapazua kumoki inabidi tuwafanye na ngovi ikizidi inabidi tuwatoke utapendavyo atupendangi panganga inabidi tuwabumbu inabidi tuwa kula zimeshika pafu nimepiga kuna kulalisha wengine warisla wengine warisla fom kuwagonga kuwatoka fom wakikana mwandanga mwatoka Atasidi Bomirambo Kuwagonga Bomirambo Sajulet